Kan angkatan, kan? Angkat tangan, nah, angkat tangan, nah, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Nah, ayo ayo ayo Ayo, ayo. Ayo Ayo ayo ayo tan. Ah. siap belum betul, Duh. Pecah ora. hari Minggu. datang ke sini kembali untuk senam dengan grup-grup Troja masyarakat Amerika hari ini ndi? Sikile nduk, sikile nduk. Tak mlebone YouTube iki nduk. awas mundur dek nih mundur mundur mundur mundur mundur,